Diyelim ki bir restoranda saati 10 liraya çalışıyorum. Ve tabii ki saatlik ücretin yanı sıra bahşişlerim de olacak. Saatte ne kadar kazandığımı bir ifade ile gösterelim. Alacağım bahşişlerin saatten saate farklılık gösterebileceğini unutmayalım. Bahşişler değişebilir. Bir saat öğle yemeğine denk gelebilir ve bir sürü bahşiş olabilir. Müşteriler yüklü hesaplar ödeyince bahşişim artabilir. Başka bir saatte hiç müşteri olmayabilir ve bahşişim daha az olabilir. Dolayısıyla buradaki bahşiş kısmına, bu kelimenin tamamına, duruma göre farklılık gösteren bir değişken diyebiliriz. Diyelim ki öğlen saati ve çok iyi bahşiş topluyorum. Topladığım bahşişin mesela 30 lira olduğunu varsayalım. Bu saat içinde kazanacağım toplam miktar 10 artı Buraya bahşiş yazacağımıza şimdi 30 yazalım çünkü bir saat içinde 30 lira bahşiş topladım. Bu da eşittir 40 lira olacak. Başka bir saatte de restoranın yoğunluğu bir sebepten azaldı. Bilmiyoruz, herhangi bir sebepten azalmış olabilir. Dolayısıyla bir sonraki saat bahşişim ciddi oranda azalacak ve bir saatte sadece diyelim ki 5 lira bahşişim olacak. Şimdi bu ifadeye geri dönüyoruz. Kazanacağım paranın toplamı saatlik ücretim artı 5 lira bahşiş ne etti? 15 lira. Buradaki 10 artı bahşiş ifademizin değeri bahşiş miktarına bağlı olarak değişti. Cebirde değişkenleri belirtirken kelimenin tamamını kullanmayız. Onun yerine yazımı daha kolay semboller kullanırız. O halde bahşiş yazmak yerine mesela sadece 10 artı b yazacağız. Buradaki b saat başı kazandığımız bahşişi belirtiyor. b eşittir 30 olduğunda neler olduğuna bir bakalım b eşittir 30. Bu durumda 10 artı 30 eşittir 40 oluyor. Peki b eşittir 5 olduğunda ne olacak? Bu durumda da 10 artı 5 eşittir 15 oluyor. Genellikle cebirde harf kullanılmasına rağmen, gördüğünüz gibi burada b harfini kullanmamıza bile gerek kalmadı. İstesek x de diyebilirdik, illa ki b dememize gerek yok x tabi burada bahşiş kelimesinin ilk harfi değil ama fark etmez. İstesek bunu 10 artı yıldız olarak da yazabilirdik. Tabi buradaki yıldız yine saat başı kazandığımız bahşiş miktarını temsil edecek. Ne kullandığımızın hiçbir önemi yok aslında. Sadece değişkenin ne demek olduğu hakkında genel bir fikir vermesini ümit ediyorum. Tüm bu semboller değişen farklı değerleri belirttiği için bunlara değişken diyoruz.